Здравейте с BMW и трета серия 46 с инициалите 320 и 323. При BMW 320 имаме както бензинов, така и дизелов агрегат, като и двата, и бензиновия и дизеловия мотор са с по два варианта, старо и ново поколение. При бензиновия старото поколение е сработен обем от 1991 кубически сантиметра и мощност от 150 конски сили – и по-новия с обем от 2171 кубически сантиметра и мощност от 170 конски сили. И двата мотора са 6 цилиндрови, но по-новия, освен че е по-голяма мощност, е и с намален разход на гориво с около 2 литра на 100 при смесен разход. Това се дължи на подобрената горивна система. Затова при възможност за избор препоръчваме по-новия вариант, бензинов мотор с 170 конски сили. При дизеловия положението е подобно, по-старото поколение мотора с обем от 1951 кубически сантиметра и е 4 цилиндров с мощност от 136 конски сили, а по-новото поколение е с 150 конски сили, пак 4 цилиндров и обем от 1995 кубически сантиметра. Така че, все пак препоръчваме, ако има вариант за избор, това да бъде по-новия мотор. BMW 323 естествено е само един бензинов мотор и е с мощност от 170 конски сили, като при а, новия на 320, но то се произвежда е, в годините между 1998 до 2000 година обема е по-голям на 2494 кубически сантиметра. Единствената добра новина е, че въртящия момент е по-голям на 245 ньютон метра при 3500 оборота, за 210 ньютон метра също при 3500 оборота при BMW 320. С инициалите 323 имаме само купе, кабрио или седан, без компакт и без комби вариант. При условие, че не сме попаднали на изключително запазено 323, препоръчваме BMW 320 с по-новия бензинов мотор на 170 конски сили, където има всички възможни варианти и освен това е с екстериорни подобрения, така нареченият фейслифт – от поредицата богата гама на BMW 46 остават 325, 328 и 330, за които ще поговорим в следващото видео. Там се появява и BMW с задно задвижване, а, с задвижване на всички колела, но това е в следващото видео. Тук споменаваме за 325, 328 и 330, защото искаме да поговорим и за още нещо – Доколко е оправдано финансово да притежаваме BMW E46 е или по-просто казано скъпо ли? Е? От 316 до 323, особено от 4-цилиндровите агрегати, са изключително непретенциозни и като се има предвид надежността и добрата изработка, разхода на гориво е приемлив и не чак толкова страшен при един технически изправен автомобил определено не е чак толкова скъпо за поддръжка, като си има и предвид и високия клас на автомобила, а също и визията, която е актуална и до днес. Ако ви притеснява задното задвижване, трябва да се вземе по внимание, че автомобила разполага с автоматична стабилизираща система, която след 2000-та година е подобрена с динамична стабилизираща система, която е много добър помощник на пътя. Това и беше и всичко от нас в това видео с пожелание за базеварейна и до нови срещи!